这是一朵笑话，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》，今天要测验你的内心住着什么人。Let's go。在森林里，有一只大猪和一只小猪遇到了一只野狼。你觉得这个故事要怎么接下去才比较合理呢？一大猪向小猪说：“野狼会吃掉你的。”二小猪向野狼说：“我又瘦又小。” 大猪比较好吃啦。三，大猪向小猪说：“别怕，我又大又壮，可以保护你。”四，他们三个变成了好朋友。五，野狼把大猪和小猪都吃掉了。选好了吗？一起来看结果吧。选择第一个选项的人，大猪向小猪说：“野狼会把你吃掉哦。” 你的内心是一个很霸道的国王，无论你的外表多温和，你的内心都有一种超出常人的优越感。你也常对自己在某方面的才能感到很有自信。选择第二个选项的人，小猪对野狼说：“我很瘦弱，大猪比较好吃啦。”你的内心是一个很胆小的小女孩，你很缺乏安全感。 无论是多小的状况，都能让你很焦虑。为了保护自己，你的想法和行为也容易因为害怕而变得很有攻击性。选择第三个选项的人，大猪对小猪说：“别怕，我可以保护你。你的内心是一个很有正义感的英雄，你相信通过自己和大家的努力，能克服所有的邪恶。” 在日常生活中，只要还有努力的空间，你都会尽量去争取。所以，要你屈服是一件不容易的事情哦。选择第四个选项的人，他们三个都变成了好朋友。你的内心住着一个天真无邪的小孩子，你相信世界上是美好的，所以你对其他人通常没有什么心机。 也没有什么防备之心，只要你受伤了，通常伤的比任何人都还要重。选择第五个选项的人，野狼把大猪和小猪都吃掉的。你的内心是一个成熟但是悲观的老人，你比实际年龄成熟很多，常常想得很远，甚至会对事情很悲观而放弃努力。